Boa tarde a todos, os que vides de fora sede benvidos a Pontevedra, que o recibe cos brazos abertos, e os de aquí xa sabedes o que toque. Eh, Alguns de vos estaredes mirando que somos demasiados, con certo temor, con razón, eh, non se puido resolver de outra maneira porque o comité de campaña quería que fose un acto da campaña electoral de, de Marea Trátase de conseguir a reelección eh, das nosas parlamentarias de Vanessa, de Pan e de Alexandra que hoxe non pode estar aquí e tamén de conseguir a elección de eh, Josué eh, pero tamén se trata pero tamén se trata de facer unha reivindicación do traballo que as candidaturas de confluencia municipal fixeron ao longo de, deste ano. Eh, a ninguén eh, se lle ocorre discutir agora que eh, todo empeza nas prazas. O camiño das prazas o que ten é que leva directamente o Concello. Sucedeu en 1931 que a porta ao tempo da esperanza se abriu nas eleccións municipais e acaba de ocorrer o ano 2015 coa entrada nos concellos o grande en Madrid de Manuela Carmena, en Barcelona de Ada Colau, na Coruña de Xulio Ferreiro, en Santiago de Martiño Noriega e en Ferrol de Jorge eh, Suárez. Eh, nalgúns outros concellos quedou o traballo a medio facer. É o caso de Ledicia, Gourense e de nós mesmos aquí en Pontevedra. Que non lle quepa a ninguén dúbida de que o seu tempo e cando toque ese traballo o completaremos tamén. E tamén quedou a medio facer o traballo de gañar o goberno para o cambio en Madrid. Eh, farase agora, estámoslo facendo agora neste tempo de desempate. Para ese desempate hai un equipo que é o equipo B, o equipo en B de Bárcenas, que é o equipo da Gürtel, o equipo da Púnica, o equipo de, dos múltiples casos de, de corrupción, É o equipo que leva anos xogando dopado porque saquea as arcas públicas e con eses cartos como mm, sospeitan con razón en moitos xulgados se están financiando partidos e se están financiando campañas eh, electorais. Por desgracia para eles o desempate non se vai xogar no seu campo, que é o campo non é o campo das alcachofas do outro día, tampouco é Panamá, nin tampouco é Alcalameco, ese partido vaise xogar na República Independente das nosas casas e tamén das nosas prazas. O desempate fronte a ese equipo de conta con equipo que, eh, aínda que tamén podería chamarse con razón La Roja, non é unha selección nacional, é unha selección plurinacional. Nesa, nesa selección plurinacional xogan Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Carolina Vescanza, Yolanda Díaz, Xavier Doménez ou Íñigo Errejón. Se vos fixades ben, todos teñen nomes de ministro. E se vos fixades un pouco mellor, un deles ten nome de presidente de, de goberno. Apoiade co vosso voto, apoiade apoiade co vosso voto a candidatura que vai cambiar as cousas en España eh, eh, porque a xente probou o bo, esa non vai querer pasar por menos, non vai querer pasar con menos. Eh, é o caso de Ada en Barcelona, o caso de Manuela en Madrid ou o caso de Xulio na Coruña. Dicía nun verso Lope de Vega Isto sabor que lo probó lo sabe. A xente probou ao longo deste ano o que era un goberno para as maiorías e a xente non vai pasar eh, por menos. Hai un clamor da necesidade de, de cambio hay un, ese clamor foi escoitado, ese clamor tivo xa éxito nas eleccións do 20 de decembro e vai refrendar ese éxito na segunda volta desas eleccións. Votade pola candidatura das mareas, que a das prazas do 15M, onde naceu todo isto, a das mareas cidadáns que chegaron ás alcaldías da cidade, que entraron con forza naquelas cidades onde non se puido de momento conseguir eh, ese obxectivo, e a candidatura que se irmanda co, con Barcelona en común que se manda, con eh, ahora Madrid que se manda, coa Marea Atlántica e que, grazas á Marea Atlántica, que é o referente de todas as candidaturas de confluencia aquí e con, con, con Xulia a cabeza, pois nos fai ver as cousas non só como no pasado, con envexa dos demais polos logros que conseguían os demais noutros territorios do Estado, senón tamén como protagonistas necesarios para ese cambio plurinacional que ten que darse en toda España. Por primeira vez, os progresistas non temos que mirar con endexa o que sucede fora, senón que somos protagonistas do que eh, nós mesmos queremos facer desde o cambio. Eh, son gobernos que ofrecen respostas ante as novas formas de, de pobreza e o caso esta mesma semana de Marea Atlántica e Compostela Aberta aprobando nos seus concellos a renda eh, social. Os concellos que gobernan para a maioría deben pensar fundamentalmente na maioría e a maioría somos os de abaixo, somos os que temos necesidades por cubrir e somos os que mm, temos que dar respostas a esas necesidades. Eh, desde os concellos demostramos que se pode abrir un tempo novo para a política e ese tempo novo é o que vai levar Pablo Iglesias e o resto de compañeiros das candidaturas, das confluencias eh, nacionais e da, e da, da confluencia de eh, Podemos e de Esquerda Unida no resto do Estado vai levar a Pablo Iglesias a presidencia do goberno. Sentaremos de paso as bases para o cambio necesario tamén en Galicia. Dicía Leonard Cohen que é un clásico dos da nosa xeración primeiro conquistaremos Manhattan, despois conquistaremos Berlín. Primeiro conquistaremos o Palacio da Moncloa e despois conquistaremos tamén a residencia de Montepío en, en Santiago, rescatándolas para todos rescatándoas para todos. Votade polo goberno da regeneración democrática e da maioría social. Votade contra o austericidio e contra as políticas dos corruptos. Votade contra a casta, contra a caspa, contra a vileza moral, contra a indecencia. Votade pola marea da, da decencia. Simplemente por eso, pola marea da decencia que hai que levar as, as institucións. E votade, digo aquí en Pontevedra, por eh, a nosa deputada de Marea eh, Pontevedra, PAN, votada pola nosa senadora de Marea Pontevedra, Vanessa, votada por levar o Congreso un terceiro compañeiro, Josué, e tamén por Alexandra, que hoxe non pode estar aquí, que cabeza a lista e que un traballo moi importante como voceira do grupo de Marea no eh, grupo parlamentario de, de Podemos. Unidos Podemos, hai Marea, hai Marea, deixo a palabra a Vanessa, a nosa senadora.